까봤고 하린이 먹방 출주와 하린이 새 조바마깐 베베꼬랭 사마 박소 이니 소운 소운 이니 박소 박소 좁아 기타 뚜앙 둘로야 Kenapa soalnya dua? Karena saya suka. Sekarang tuang saus sambal sama minyak bawang goreng. sama lada sama bubuk cabai masukin ya makan bakso dulu ya coba ya hmm. pasulnya empuk sama itu enak benar-benar enak pakai suka diksi jadi kuahnya juga asam seperti kimchi jjigae kimchi jjigae enak enak enak sekarang coba ya sounnya soun soun enak itu katanya suka copot jadi saya pakai karet dulu ya karet ini karet dulu ya karet ya dia udah amat ya. enak enak bener bener enak enak enak sekarang baksonya tinggal satu soun ini seperti 소면 소면 di Korea ada mie kering namanya somen mirip baksonya udah habis tinggal kuah kuah nanti kuahnya sama makan bebek ya bebek sekarang tinggal bebek coba makannya itu sahabatku tapi ada masalah bebek ada bulu ketek gimana ya kita coba waxing dulu ya blue ketengnya ini nih blue keteng blue keteng saya waxing dulu ya waxing pakai cikitannya cek cok cok cok oh blue keteng udah cukup bluket deh sekarang coba ya bebek goreng ya maaf sahabatku karena saya sendiri itu syuting jadi agak susah saya masih belum profesional jadi pakai alatnya biasa-biasa aja ya terima kasih ya pakai tangan ya pakai tangan ah. ah nanti meja dulu aja meja susah makannya nasinya pindah dulu ya nasinya gitu. itu sekarang kelihatannya saya pakai sepertinya tangan kiri tapi itu bukan tangan kiri tangan kanan cuma itu kameranya depan depan jadi sekarang kelihatannya seperti tangan kiri maaf ya bebek kulit kulit sama sambal ya sambal sambal sambal itu tahun tahun tahun apa ya itu tahun Widya itu tahun apa ya udah udah udah itu kulit bebek sama ini tahun papaya tahun papaya enak gitu nah itu terus nasinya ngasihnya terus eh, coba ya coba hmm. enak paling enak untuk taginya susah. ini daging-daging. Sambal lagi sama tahu papaya lagi gitu nah, ini nih. coba ya hmm. nah nasi bebek saya. saya. Udah ya, tuning. Dagingnya daging. 네, 예, 도맛, 도맛. 도맛 한 발. Ie timun timun timun. Enak segar segar. mặt cân nha dạ đóng chút 박간주가 짜빼야 짜빼 슈팅 담비에 막간 짜빼야 짜빼 kalau cuma makan bebek sama nasi itu kadang seruk jadi harus pakai kuah tadi aku udah sisain kuah baksonya coba ya ini kuah bakso mejanya kecil jadi susah taruhnya maaf ya makan begitu ya segar kalau sahabatku pengen tahu saya beli bakso sama bebek goreng beli di mana? Tolong komen komen. Nanti saya kasih tahu ya. Sini sambalnya pedasnya luar biasa enak banget. Oh, cukup pedas. dagingnya udah dingin jadi itu susah itu makannya biasanya empuk banget kalau hangat begitu sahabatku hari ini makannya sampai sini aja oh, makannya agak susah ya hari ini Oh. Ah. Jangan lupa sahabatku subscribe sama like and tombol loncengnya, Tik tik tik begitu. Terima kasih ya. Aku cinta sahabatku.